हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक छोटा सा मैक्रो क्रिएट करते हैं देखिए मैक्रो क्रिएट करना अगर आपको आता है तो जब आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा तो आई होप कि आप मैक्रो क्रिएट करना जानते हो अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रो को कैसे क्रिएट करना है ओके तो first you have to click on Microsoft Access first you have to open Microsoft Access आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया है और यहाँ पर पहले से हमारे पास टेबल्स और जो भी हमारे फॉर्म्स हैं वो बने हुए हैं तो अभी हमें मैक्रो क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना चाहिए तो क्रिएट पे जाना है ये जो क्रिएट दिख रहा है ना यहीं पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा इस तरीके से और यहाँ पर आपको मिलता है मैक्रो तो बस आपको कुछ नहीं करना इसी मैक्रो पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन होती है यहां पर आपको करना क्या है यहां पर जब आप देखेंगे तो ये ड्रॉप डाउन नज़र आएगी और इस ड्रॉप डाउन पे आप चले जाइए और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी यहां पे ठीक है तो फिलहाल हम फॉर्म को ओपन करने के लिए एक मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए हमें फॉर्म के पास जाना चाहिए तो यहाँ पे देखिए ओपन रिपोर्ट दिया है ओपन टेबल दिया है अगर टेबल ओपन करना है तो टेबल को ओपन करने के लिए बना सकते हैं फिलहाल हम चाहते हैं फॉर्म को ओपन करना तो ये फॉर्म को ओपन करने के लिए हमने एक मैक्रो बना दिया लेकिन अभी हमें इस मैक्रो को नाम देना है यहां पर देखेंगे तो ये नाम आप नहीं देंगे और डायरेक्टली रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा कहेगा कि आप इसको पहले नाम दीजिए ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए ये क्या कह रहा है कि पहले इसको नाम दीजिए आप तो यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी हो जाती है कि यहाँ हमें खुद से नाम देना नहीं आपने जो ये फॉर्म बनाया या जो आपने ये टेबल बनाया इन्हीं टेबल्स या फॉर्म में से किसी एक का नाम आपको चूज करना है यहां पर आपको ड्रॉप डाउन भी दिखाई पड़ेगी ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन तो बस इसी ड्रॉप डाउन चले जाइए सारी चीजें आपको दिख रही हैं तो अगर आप ग्रोसरी का फॉर्म देखना चाहते हैं तो ग्रोसरी के फॉर्म पर जा सकते हैं ये चले गए अब यहां से सिंपल वे में रन करवाइए यहां से ओके कीजिए ये हो गया काम आपका और जैसे ही ये रन करवाया हमने तो आप देख सकते हैं वही फॉर्म ओपन हुआ है ग्रोसरी वाला ठीक है यहां से आप जा सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से मैक्रो आप बना सकते हैं ठीक है अब यहां पर क्या कोई दूसरा मैक्रो बनाना है जैसे मान लीजिए तो ग्रोसरी फॉर्म के लिए हमने मैक्रो क्रिएट कर लिया तो यहां से चलते हैं दूसरा मैक्रो डिजाइन करते हैं तो फिर आ गए मैक्रो पर और इस बार वापस से वही चीज ओपन फॉर्म करने के लिए हम लेंगे तो यहां से चल करके ओपन फॉर्म ये देखिए ये दिया हुआ है ओपन फॉर्म ठीक है और फिर यहां से चेंज कीजिए इस बार ग्रोसरी के लिए नहीं कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो ये कस्टमर कर लिया हमने और यहां से रन पे क्लिक कीजिए यहां से यस कीजिए और यहां से मैक्रो टू के नाम से इसको सेव कर दिया तो ये देखिए ये कस्टमर का पूरा डिटेल वाला जो फॉर्म बनाया था हमने वो खोल करके आया है ठीक है इसके बाद मान लीजिए तीसरा मैक्रो डिजाइन करना है तो वापिस से क्रिएट पे जाइए और you have to click on macro after clicking on macro you have to you have to take one thing like you have to click on the drop down drop down okay and choose like open form open form ये आपको चूज करना है ठीक है जैसे चूज करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन नजर आएगा ड्रॉप डाउन पे जाइएगा इस बार हमें मेडिसिन के लिए बनाना है तो ये मेडिसिन के लिए बना लिया इसको रन करवा दीजिए सेव कर लीजिए मैक्रो थ्री के नाम से सेव कर लेता हूँ कोई और ना भी दे सकते हैं it is depend upon you तो ये तीन तीन मैक्रोज हमने क्रिएट किए हैं देख सकते हैं तीन तीन मैक्रोज हमने क्रिएट किए हैं ये मैक्रो इसी तरीके से क्रिएट किया जाएगा आप चाहे तो मैक्रो के लिए बटन भी बना सकते हैं उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी ठीक है अब इसका फायदा क्या है कि जैसे ही हम यहां पे जाएंगे ये देखिए ये यहां पे दिख रहा है ठीक है ये यहां पे जो मैक्रो हमने क्रिएट किया वो वही मैक्रो है जो हमने क्रिएट किया है ठीक है तो ये मैक्रो इसका काम क्या है जैसे मान लीजिए ये ओपन हो गया ठीक है और यहाँ पर आएंगे जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यही फॉर्म मिल जाता है तो जब आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तब जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो जाता है तो मैक्रो डिज़ाइन करना उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि कैसे डिज़ाइन किया जाए ठीक है